Salut! În seara asta vreau să-ți vorbesc despre a renaște. Mulțumesc, Emilian! <clears throat> Pentru mine acum a renaște este a trece prin transformările prin care trece o ceșcuță. Am înțeles de la profesorul meu de coaching, Grațian Sonu, că există o poveste din pildele părintelui Arsenie Boca, povestea ceșcuței. Și anume, Lutul trebuie pisat foarte mult, uh, făcut fin, așa cum te pisează pe tine viața. Apoi uh, tras roată, așa cum ne trage pe noi uh, pe roată câteodată viața. Apoi ars în cuptor, apoi vopsit ca să iasă splendoarea de ceșcuță. Pentru tine ce înseamnă renaștere?